Hello guys, good morning. So, let's check anong bago sa Good morning. ito yata yung bago guys. So, robot siya. Uh, mukhang may barrel din tayo. Ang sasakyan malamang kasi. Wow, armored. Cool, SUV to. Or, di ko alam anong tawag sa yan. SUV nga tama, SUV. Ah nga, sa armored. Ngayon lang ako nakatarang matinong sasakyan sa Rosa. Ngayon lang talaga. Ito, ganda na ito. Realistic siya, tsaka astig. Bagay ng bagay sa barilan. Yeah. Tsaka ito, malupit naman yung Gatling gun na to. I mean, Gatling gun ba? And yung shield. Cool, cool. Ayos, ayos. Uh, pinaka nagustuhan ko dito is yung sakyan. Ang ganda, ang ganda. Armored siya. Parang sa mga, alam mo yung pag may zombie. Yan yung magandang gamitin, pang sagasa. <laughs> so, yun yung update guys. Then, check na rin natin yung monthly offer. Mm-hmm. So, yun lang guys. And see you next upload. Let's play some Rust muna. Is it my stream on Madam Gaming on Facebook.